Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur la compagnie Air Action. Mon nom est Karine De Falqui, hôtesse de l'air pour la journée. Aujourd'hui, passons en revue les objets qui sont interdits en avion. Si vous êtes vieux, sachez que vous ne pourrez pas emmener votre brique de soupe favorite. C'est du liquide, donc c'est interdit. Par contre, vous pourrez être parmi nous avec votre fauteuil roulant. Pour info, les couches sont autorisées. Je précise au cas où. Pour nos amis fans de jeux de rôle restés coincés au Moyen Âge, les arbalètes, arcs, flèches, frondes, catapultes, épées et autres javelots sont interdits. Eh oui. Bienvenue au 21e siècle Pour ceux qui ont prévu de tuer quelqu'un, votre voisin ou une hôtesse de l'air par exemple, je suis désolée mais tout ce qui est tranchant ou considéré comme arme est interdit. Pas de pic à glace, pas de scalpel, pas de pistolet ou de ciseaux. En revanche, vous pouvez être en possession d'aiguilles à tricoter, de seringues, de piquets de tente ou d'une pince à épiler. Alors, faites fonctionner votre imagination, je suis sûre que vous trouverez une solution. Sachez que tous les équipements sportifs sont interdits en cabine, sauf le parachute de sport. Je vous le conseille, surtout si le pilote est dépressif, ça peut être utile. J'espère que ces infos vous ont été utiles également et que votre vol s'est bien passé sur notre compagnie. A très bientôt